怎么的？要和我分手？好，那么好，你妈的！你要分手啊？我要去揍你！哎呀，哎呀，你他妈会后悔的！给我乐 You can count on